牛年，咱来谈牛快乐的。牛着福气过新年，家家好好金团圆，为了食到平安米，台湾的人爱出头天。 着福气过新年，来呀来呀，新年出头天，新年恭喜。